Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um. Ô louco, mano. Caralho, vou instalar essa. Caralho, mano, que roda foda, mano. Mais um Hot League Já ganhei uma surpresa aqui. Eu nem sabia de nada, <laughs> na moral. E rapaziada, pai, não tô trazendo o Hot League. Eu tô jogando direto. Às vezes eu jogo. É só pra jogar, tá ligado? Porque vezes, eu gosto de Hot League, tá ligado? Eu acho muito da hora a Hot League. Então, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal pra ajudar. Chegar a 20, 28 mil inscritos aí. É isso aí, rapaziada. Bora lá, bora lá, bora lá. Que eu tô. Hoje eu tô pro crime. Hoje eu quero fazer gol. Mano, será que não vai encontrar ninguém não? Nenhuma sala não, velho? Ah, mas já demora pra caramba pra achar a sala. Vou mudar essa cor aqui, mano. Não vou deixar essa cor mesmo. Ela tá bravo, né? Olha isso, mano. Ela tá bravo, agora tá mal. Vocês aí, rapaziada. Vou tentar achar uma sala aqui e já volto com vocês. Três dias depois... Bora, bora, bora! Vai começar, hein? Que Vai merda. começar, já vou começar fazendo gol, hein? Se liga, se liga no gol. Manda, manda, manda pro pai que é gol. Manda pro pai, manda pro pai que é gol. Ai, caralho, o cara ficou na minha frente, mano. Perdido. Caralho, golaço, que golaço. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ai, caralho, sai da frente. Sai da frente. Aí, já mandei pra área, já mandei pra área, já mandei pra área. Manda, manda, manda, manda, manda. Manda que eu tô aqui. Ai, caralho, quase, quase. Mano, tô jogando mal, tô jogando. Devia ter jogado uma partida antes pra aquecer, tá ligado? Aquela partida pra aquecer, mas essa daqui vai ser pra aquecer, então. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ah, tirei a bola, tirei, tirei. Aê, boa, nice, nice, nice. Manda, manda, manda bala, manda bala. Nossa, explodiu, velho. Que loucura, mano. Não! Devia ter ido reto. Mania de tirar a bola, tá ligado? Aí o gol, olha o gol, olha o gol. Aê, caralho. Porra, aê, caralho. cara, o cara, o cara ajudou ainda. A bola bateu em mim. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí, tirei a bola, hein? Tirei a bola. Olha o gol! Olha o gol! Tá lá, porra! Se fode! Tá lá, caralho! Chora não, hein? Chora não. Chora senão vai levar outro. Vai, manda bala, manda bala, manda bala. Boa, boa. Achei que ia pegar na ponta do carro. Ô, cara. Joga mais pra ver se... Calma, calma, calma, calma bola vai vir pra nós, vai vir pra nós, vai vir pra nós. Se liga na jogada. Se liga na jogada. Deixa vir, deixa vir. Ah, aqui a bola aí. O cara é a né? Ah, ah, ah, ah. Tira a bola. Tira, bati, tirei a bola da área. Mas calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Ai, caralho. Aê, porra, que merda. Aê, calma. Não, não, passei muito reto. Passei muito reto. Ai, caralho. Passei muito. Calma, calma. Não, não, não, não. Não. Tira, tira. Golaço, que golaço. Calma aí, calma, calma. Tem que aquecer, rapaz. Estamos aquecendo já, mano. Estamos aquecendo já. Vai ganhar, não vai ganhar. Eu acho, eu acho. Calma aí, calma aí. Pô, não, não, não, não. Corre, corre, corre. Caralho, tirei a bola bem na hora. Aê, tirei, tirei, tirei, tirei. Ah, não, bati num cara sem querer, mano. Mas tem que pegar a distância. Ver onde a bola vai cair. Ah, achei que ia aí, achei que ia aí. Achei que ia aí. Calma, calma. Se a bola batesse, ele ia bater no chão e ia gol. Caralho, caralho, cara, é merda. Aê, bati na bola, bati na bola, calma, calma. Caralho, que defesa, que defesa. Pega essa. Boa, boa! Que não tem jeito, pô. Mandou muito. 4x2, 4x2. Tem nem como mais, hein? Tem nem como mais, né? Tá na frente. Agora que ia ser meu... Nice, nice, nice. Quero essa Lamborghini pra mim. Ô, rapaziada, vamos jogar aqui, ó. Hot Chile com poder agora, hein, mano. Tem 10 segundos pra liberar o poder. E eu posso atacar o poder que vier ali, tá ligado? Muito da hora, mano. Se você nunca jogou esse modo aqui, comenta aí pra mim saber. Que é muito da hora esse modo. Só que é chato pra caramba também. Bora. E é um modo bem difícil de, de, de jogar, tá ligado? Que golaço, porra! Tá lá, caralho! Ah, nossa, mano, já comecei fazendo gol, mano. Já comecei fazendo gol. Olha lá, tomou, laqueou, sentiu a vibe. Ah, para, né, rapaziada? Para de jogar, mano. Na moral, tem que parar de jogar. Olha lá, olha lá, tá lá. Ah, virou festa, pô, virou festa, olha lá. Nem soltei esse poder aí, né? Dois gols em quatro, em menos de dois minutos. De um minuto. Bora, bora, bora, bora de novo. Agora eu vou ter que ser obrigado aí. Caralho, matei alguém ali. Matei alguém. Tira, pô, tira. Ai, caralho, ai, caralho. Esse poder é ruim, mano. Esse poder é muito, muito ruim. Ele manda a bola pra longe, tá ligado? Ai, caralho, ai, caralho. Olha os caras, mano. Ai, ai, ai. Já era, já era. Os caras já eram. Agora vai demorar dois anos pra fazer um gol, tá ligado? Por causa dos poderes. Vou que eu já fiz dois gols. Dois gols antes. Que... Ah! Quase o Rato fez gol. Ele fez gol com o poderzinho ali, mano. Esse poder ali é o melhor que tem, tá ligado? Tá a bola pra longe. Eu fiz dois gols, beleza, rapaziada. Fiz dois gols, mas eles têm chance de virar, tá ligado? Por causa dos poderes. Poderes ajudam a virar, tá ligado? Aê! Caralho, ai, ai. O cara soltou o poder em mim, mano. Eu ia pegar a bola, o cara não deixou pegar a bola. Ah, congelei a bola, vacilão, tirou a bola, golaço. Que gol. Eu tinha congelado a bola na hora, mas o Atilão tirou a bola. Bora, bora, bora, bora, bora. Aí, caralho. Ai, caralho. Não, não, olha o gol. Não, não, não. Ainda bem que o cara é ruim. Olha o gol. Tirei, hein, tirei, hein. O cara ia fazer o gol, mano. O cara. Aê, porra. Vai, vai. Não deixar, não. A bola perdeu não é? Fudeu. Opa, opa. Não! Não! Não, velho! Que merda, mano! Agora vai, agora vai, agora vai! Golaço, que golaço, que golaço! Aê, padrão! Pulou! Porra! Quase, hein, quase, hein, quase, hein! Ah, mano, bloquearam meu poder, velho! Que vacilo, mano! Pô, é vacilo, mano! Aí, caralho, me transformei... <coughs> Caralho, tirei a bola bem na hora, mano! Que defesa! Ah, vai pra lá, pô a bola pra lá, pô, pô a bola pra lá. Pô a bola pra lá, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ai, ai, caramba, quase. Quase, quase, quase, quase, quase, quase. Fallen one too many times. Feeling like it never ends. Back again, square one. Tá lá! Ah, viramos de novo. Peguei a bola lá, lá, lá. Opa, opa, o cara só ajudou. O meu amigo só ajudou a matar a bola. Que eu ia fazer o gol do mesmo jeito. Bora, bora. Que jogão, mano. Que jogão, que jogão, que jogão. Agora vai, agora vai. 4x4, mano. Que jogão, mano. Que jogão. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Só pra só pra só pra Não tá funcionando meu poder, velho. Ah, mano, o cara me bloqueou, mano cara bloqueou meu poder, não conseguia tirar, velho. Eu acho que tinha que ser mais perto. Aí, tirei a bola, aí, tirei a bola. Boa, nice. Não! Não! Já era, já era, já era. Já era, já era. Mano, vai acabar, não vai perder. O cara só puxou com o top 2 de vaga ali e já era. Empatar, não, vamos empatar, relaxa. Ui! Só pra só pra Era só pra mano. Era só pra só pra Só pra só pra dentro, porra. Ah, o cara também é burro, né? fazer gol não, pô. Fazer gol não. Agora já era. Agora é só, só peidar que acaba. Vai, vai, vai. Vou tentar fazer um gol. Não vai dar tempo. Aí, acabou. Bom, rapaziada, vou indo nessa. Rocha se liga aí. Se inscreve no canal, deixa seu like aí e fui. Ué, cadê meu carro?